otras cosas porque eh, dentro del movimiento feminista estamos muy acostumbradas a hablar de cosas muy serias y ponerle humor y tener un rato de risas y de disfrute eh, y al final de placer, eh, de, de, oírnos a, todos a todas descojonadas de la risa aquí, creo que es parte fundamental de la lucha porque si no es verdad que, que, hay momentos muy cansados y hay momentos de, sentir que chocas contra una pared y que estamos eh, trabajando contra un em, sistema patriarcal que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces el humor tiene que ser pieza indispensable. Y hoy doncs, eh, muchas actividades dentro esta jornada que me enfocat una mica a un humor, eh, a un espacio, o un ambiente muy familiar para poder arribar amb moltíssimes dones de diferents edats, de diferents condicions, amb diferents pensaments, perquè el feminisme ha de ser gran, molt gran, Eh, y bueno, he venido a, esta, este encuentro tan interesante sobre la mujer y la igualdad, la equidad, y me ha encantado, la verdad que pido por favor que se vuelva a repetir o que continúe. Y bueno, ha estado muy bien porque, bueno, pues eso, te da las estrategias para poder afrontar. Exacto, a mí también me ha gustado mucho, he hecho lo mismo que ella y la verdad que va muy bien porque te da herramientas para poderte comunicar, darte cuenta de cuándo no te dejen hablar, cómo puedes intervenir, cómo, pues eso, que la verdad que está muy bien. Hemos hablado de todo. Y encantadores todos los que han estado, me lo he pasado súper bien, he aprendido mucho, porque siempre se aprende. Y bueno, y espero venir pronto otra vez. A ser la primera vez que se hace esto, la verdad es que, bueno, es darte cuenta de que no estás sola en la sociedad y que hay muchísimas más mujeres que te pueden apoyar.